Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi barudak apa kabar? Sudah lama saya nggak bikin video eh, Biasalah sibuk di offline Terima kasih banyak juga buat kalian yang masih mendukung channel ini sampai saat ini alhamdulillah mudah-mudahan proses recording ini lebih baik ya <laughs> dari video-video lama saya nah pada kesempatan kali ini saya akan menguji coba dulu lah sambil mereview sebuah aplikasi penjualan Laravel ini aplikasinya untuk web servernya saya menggunakan XAMPP kita jalankan karena ini bukan proses instalasi ya jadi kita langsung running oke okay. error sih oh kemarin ini saya upload di hosting jadi sedikit berubah untuk konfigurasi di env nya ya ini jangan lupa disesuaikan di bagian database nya ya localhost php my admin. ini udah saya upload ya terus untuk username dibayarkan root password dikosongkan saja karena masih di lokal ini masih jalan kita coba reload oh, ini Nah, kita login pakai admin. Ini tampilan mobile ya. Oh. lengkap pengaturan eh, tokonya bisa di setting jadi nggak perlu ngoding lagi bisa dikonfigurasi di halaman adminnya ya ada profil ganti password sign out nah ini tampilan desktop <coughs> oke okay, next kita coba upload di hosting sambil bikin tutorial bolehlah kasih komentar nih gimana proses rekamannya apakah baik-baik saja <laughs> terima kasih banyak cukup sekian dulu mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh